Leo na kusimulia mkasa wa kusisimua kutoka kwa mwanamke mrembo kuwahi kutokea katika historia ya dunia. malikia huyu alikuwa jasiri sana, malikia mwenye tamaa kubwa ya madaraka, malikia aliyewahi kuiongoza Misri akiwa na umri mdogo sana, mrembo na aliyekuwa na wanaume wengi wenye nguvu ya madaraka. malikia wa Misri, mwanamke aliyesadikika kuwa ni mrembo katika historia ya dunia kuwahi kutokea. Malkia Cleopatra ni maarufu zaidi kati ya malikia walio iliyowahi kutokea Misri. Cleopatra alizaliwa Alexandria mwaka 69 kabla ya Kristo, wakati wa utawala wa familia ya Ptolemy kwenda kwa Ptolemy wa 11. Cleopatra alitokea kuwa na jina maarufu ndani ya familia yake, kwani mama yake alilipenda kiasi cha kuchukizwa na wengine, lakini pia ndiye aliyekuwa binti mkubwa. Cleopatra hakuwa Misri bali alikuwa Macedonia na familia yake ilitokea katika kipindi cha utawala wa Alexandria the Great. Cleopatra alikuwa mtawala wa kwanza katika familia yake ambayo aliongea lugha ya Kimisri vizuri nzuri sana. Inasadikika kuwa huyu ndiye mwanamke mrembo na mzuri kuliko wote katika historia ya dunia. Ametajwa katika vitabu kadhaa ikiwemo Biblia na aliishi kwa miaka 39 pekee. Cleopatra alikuwa ndiye mtawala wa mwisho wa Kigiriki kutawala Misri na ndiye aliyekuwa mfarao wa kwanza wa kike mgeni katika nchi hiyo. Alizaliwa mwaka 69 na akiwa na miaka 18 akatawazwa kuwa malkia. Cleopatra ni jina ulilopewa mabinti wa wafalme wa Kigiriki, huku wale wa kiume wa kifalme wakiitwa Ptolemy. Mfalme Mfalme wa mithri Ptolemy wa kumi na moja anakufa mnamo mwaka hamsini na moja kabla ya Kristo. Anaacha utawala kwa kijana wake mdogo mwenye miaka kumi na mbili. Ptolemy wa kumi na moja alikuwa ni mmoja wa wale majenerali wanne wa Alexandria Mkuu, ndio hao waliogawa ufalme wa Alexandria katika falme nne. Ptolemy ndiye alianzisha utawala wa Kigiriki mithri na mji wa Alexandria ndio ukawa makao makuu ya ufalme wake. Lakini Ptolemy wa kumi na moja anaagiza kwamba kijana huyu atawale na dada yake mkubwa Cleopatra pia pia ni lazima amuoe kama desturi ya utawala wa ukoo wa Ptolemy, mingawa ndoa hiyo ilikuwa kama kuigiza, ukizingatia umri wa mumewe huyo. Cleopatra alitawala yeye binafsi kama atakavyo. Cleopatra mwenye miaka 18 mapema alithibitisha umahili wa utawala, hususan katika historia kipindi cha Mediterania, lakini ukaribu wake na utawala wa Roma baadaye unakuja kupoteza nguvu na uhuru wa Misri. Hata hivyo, Cleopatra huyu tunayemzungumzia hapa alikuwa ni Cleopatra wa saba na wa mwisho. Dola la Misri lilitawaliwa na watu wa Ugiriki tangu mwaka 323 baada ya Alexander Mkuu kushinda Misri, na utawala uliishia mwaka 30 baada ya Cleopatra kujiua na kuruhusu nyoka aina ya kobra kumgonga kifuani. Cleopatra alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na wengi, ila wale maarufu ni Julius Caesar na Mark Antony. Huyu Julius ndiye aliyezaa naye mtoto mmoja wa kiume. Baada ya kifo cha Julius mwaka 44, mapenzi yalihamia kwa Mark Antony. Mnamo mwaka 42 ilikuwa ni kutawala peke yake. Cleopatra alifanikiwa kuwaua wadogo zake wote, na pia Cleopatra alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na wengi, ila wale maarufu ni Julius Caesar na Mark Antony. Huyu Julius ndiye aliyezaa naye mtoto mmoja mmoja wa kiume. Baadaye kifo cha Julius mwaka 44, mapenzi yalihamia kwa Mark Antony. Mnamo mwaka 42 ilikuwa ni kutawala peke yake. Cleopatra alifanikiwa kuwaua wadogo zake wote na pia aliutumia vizuri utawala wake kupata ulinzi wa kijeshi kutoka majemedari mashughuli wa kipindi hicho. Mathalan, kuna kipindi akawa binti mbichi wa miaka 21 moja. Aliwaagiza watumishi wake wamviringishe kwenye zuria na kulibeba kama zawadi na kulipeleka Julius Caesar, na pale Julius alipofunua akakuta kukutana na Cleopatra na hapo hapo akamfanya kuwa mchepuko wake. Kuwasili kwa Julius Caesar katika mji wa Alexandria kunampa nafasi Cleopatra kuonekana ulimwenguni kwa wakati huo. Anaiachia Misri mikononi mwa Julius Caesar ambaye baada ya kushinda vita ya Pompei anakuwa mtawala mwenye nguvu katika dola ya Roma. Julius Caesar anaamua kupumzika katika mwaka 46 kuja kwa Kristo. Julius Caesar anamwalika Cleopatra Roma na mwanaye ambaye mara baada ya kuzaliwa alipewa jina la Caesarion, maana yake ni Caesar mdogo ambapo walikaribishwa katika jumba la kifahari ikiwa na aina mbalimbali za anasa. Baadaye Kaisari anauawa na baada ya Kaisari kuuawa mwaka 44, Cleopatra anaamua kurudi Misri na mwanaye. Misri ya Cleopatra bado ni utawala huru, lakini kila sehemu ya ukanda wa Mediterranean unajihusisha na siasa za Roma na kuna uvumi umeenea Roma kwamba Cleopatra ameisaidia. Cassius ni mmoja kati ya watu waliomuua Kaisari. Katika majira ya kipupwe mnamo mwaka 41, Carius Anton anaamuru jeshi la Roma kwenda upande wa mashariki Mashariki na aamuru Cleopatra aje aeleze juu ya tuhuma dhidi yake katika makao makuu yake huko Anatolia. Cleopatra anavuka Mediterania kwenda kumwona Marcus Antonius, lakini akiwa katika hali ya jeuri tena, akiwa hana simanzi. Kambi ya Antonius ipo Taurus, mile kadhaa mto Dinas, lakini Malkia anawasili akiwa katika boti ya kifahari akiwa amevalia mavazi yanayovutia kimahaba yenye asiri ya Kigiriki. Haikuwa rahisi kuacha kutamani, na mapenzi yake yanaangukia kwenye nyumba ya jenerali Marcus. Cleopatra anamwalika Antonius kumtembelea Alexandra, anamkubalia mwaliko wote kwenda Misri kumtembelea na anawasili Alexandria wakati mwafaka kwa ajili ya kupumzika wakati wa majira ya baridi. Baada ya Antonius kuondoka kurudi Roma, Cleopatra anajifungua watoto mapacha wa kike na wa kiume, wanakaa muda mrefu hadi miaka thelathini na saba. Ndipo Cleopatra na mwanaye wanaungana tena na Antonius na anamwagiza kuja Antioch Syria, ambako huko anamwoa. Sasa wanajionyesha waziwazi na wanaungana kumpiga Octavian, mpinzani mkubwa wa Antonius Roma. Jenerali Antonius akawa na jeshi lake lenye nguvu la mashariki, anakuwa na uwezo wa kumpa mkewe huyo mapokezi makubwa ya ndoa zaidi ya yale yaliyokuwa ya mashariki na kati huko Siria. Katika desturi ya utawala nyingi za mashariki, Cleopatra na Antonius sasa wamekuwa na uwezo wa kuabudu katika mungu mmoja. Katika Ugiriki wanakuwa Dionysus, Antonius na Aphrodite. Cleopatra katika desturi ya Wamisri anakuwa Osiris na Isis. Mnamo majira ya jioni katika tafrija hii ambayo ilijulikana kama Harambee katika Alexandria anaugawa utawala wake wa Mediterania kwa familia yake hiyo mpya. Anatangaza Kleopatra kuwa malkia wa wafalme wote na Kaisari mdogo wa wafalme wa wafalme wote. Kwa pamoja wakaitawala Misri vizuri, na Cyprus na tawala zingine kama watoto wao. Kwa Alexandria, kijana wake mkubwa wa miaka sita anampa sehemu ya mashariki mwa Efratia kwa mapacha wa dada zake Alexandria. Kleopatra anawapa Libya na Tunisia na kijana wake mdogo Selim Philadelphia wa miaka miwili ambaye amevaa mavazi ya kihistoria na na anamgawia Siria na sehemu kubwa ya Anatolia inakuwa sehemu inayovutia, lakini kwa baadaye ni vita kubwa sana. Mapigano ya majeshi ya Octavians na yale ya Antonius na Cleopatra yanafanyika victim Ugiriki. Katika mwezi wa Septemba, pande zote mbili wanajeshi wakubwa wa askari wa miguu na wa farasi, lakini pia swala jingine ni meli za kivita za Roma walikuwa nazo pia. Antonius na Cleopatra wanafaidika na kuwa na meli elfu hamsini na mia zaidi ya zile za Octavians. Anapanga jeshi lake la meli pamoja na Cleopatra zilizopatwa na majeshi yenye nguvu hazina kubwa ya Mithri kwa mapigano. Chanzo cha mapigano yao hakikujulikana mpaka leo, lakini Octavians ameenda kinyume na matakwa ya wenza na utawala wa mashariki katika mapigano ya Octem. Meli za Octavians zilishindwa katika hatua fulani. Antonius anamjulisha Cleopatra juu ya meli zake na mpango wa kuvunja mapigano na kutoroka naye. Cleopatra anaamua kujiua mwenyewe kama ishara ya ushujaa. Mara nyingi alichukuliwa serious na uwajibikaji wake kwa Mithri, na pia ndiye mtawala pekee wa kutoka ukoo wake alijifunza kujifunza kujua kuongea vizuri Kimisri. Akilindwa na askari wake wachache katika sehemu ndogo ya makazi yake, anaagiza sumu ndogo ambayo anaiagiza na kuingizwa ndani kwake kwa siri, ikiwa imefichwa kwenye kikapu ambacho hutumia mara zote kuletewa matunda. Cleopatra anavalia mavazi yake ya kimalikia, anakalia kiti cha dhahabu, kisha anaiweka sumu katika kifua chake kwenye maziwa yake, akijitoa kafara. Amenre, nyoka aina ya cobra aliyekuwa akitambuliwa kama mungu wa jua la Misri. Octavian anachukua mtoto wa Kaisari kwa sababu aliogopa mtoto wa Kaisari angekuwa hatari hatari kwake. Akaamua kuchukua watoto wote watatu wa Marcus kawaonyesha mbele ya halaiki ya Roma kuonyesha ushindi wake. Pia akichukua Mithri kuwa sehemu ya utawala wa Roma na kuchukua miliki zote za kifalme.